大家好，我是金英老师，欢迎收看我们的开运特辑。本次特辑要特别分享，让大家知道如何利用春分这个节气，帮自己跟家人做开运。春分呢，它是我们在二十四节气当中的第四个节气，在这一天呢，太阳会直射在我们的赤道，所以在南北半球所受到的日照时间呢，会是一样长的，昼夜也是平分的。 在今年二零一九年呢，我们春分呢是落在了国历的三月二十一日卯时清晨的五点五十九分。好，接下来老师要告诉大家怎么透过春分当天以及这个节气的期间，帮自己跟家人开运咯。首先，在当天我们可以做些什么事情呢？在当天，我们可以在家中取一个室温的蛋。 在蛋上方写一个“春”字，毕竟是春分嘛。来，我们呢写完之后，可以在节气交接之后，便在家中的地面上面做立蛋这个动作。如果你能够顺利的在当天把它立起来，俗话说“春分到，蛋儿俏”，只要成功了立了，你就能够帮自己起个好运，起个好兆头喽。 再来，我们在当天的清晨的时候，如果说你自己有个小庭院的，我们可以不妨看看，在你的种植的植物上面是否呢有露水。如果有露水的话，我们可以接这个春水，把这个水呢沾在手上上，点在我们的额头上面，代表的是获得智慧跟财富；点在我们的太阳穴上面，代表我们可以获得。 想要的爱情跟招到好的人缘，或者是点在我们的肚脐周围，代表的是可以增加好运的机会。当然，春分水是可遇不可求，毕竟它并不是像我们午时水可以打开水龙头就收集，它必须是由当天天下落下的雨水或是草地上的露水。所以这个呢，就看看看你当天的运气好不好喽。再来饮食的部分。 因为我们在当今天呢，春分交接之后，这个节气日夜是均等的，气场也是平稳的，所以尤其是在当日的饮食不要过冷或是过热，在调味上面也不要过咸、过辣、过刺激，尽可能是温和一点是比较好的。所以说，如果你今天想要喝春茶的话，诶，你不妨泡一下茶。 等它呢微温了之后，我们再来品这个茶。如果想要招好运、招桃花，不妨在里面放几片玫瑰花瓣，或者是我们可以直接泡出呃花茶之类的来喝。这样子可以让满满的能量跟花香好渗到我们的心里。除了品茶之外呢，我们也可以在当天呢吃春菜。 在喜欢吃那个沙拉的朋友，你也可以呢，呃，求便利，在附近的便利超商里面直接买沙拉。那只要沙拉里面呢，它有我们这边看到的莴苣或者是笋子、松耳，啊，在当天享用了，原则上都可以帮我们清一下我们的肠胃以及心血管，降低我们的胆固醇，以及让我们身体呢可以代谢掉不好的杂质。 所以吃春菜呢，也是蛮重要的一件事情。住在台湾地区的朋友，你们也可以选择时令的菜，比如说我们讲的大陆妹，或者是小白菜等等的。好，跟煎过的鱼，还有一些姜片一起熬煮成我们所谓的春汤。但春汤呢，它就不局限于在当天食用，我们可以在。 清明，也就是国历的四月四号之前，哦，选择在晚上的时间呢，喝一碗温温的、暖暖的春汤，这样子也可以帮我们自己招来好运哦。好，再来，在交了这个节气之后，大家一定会很想知道。 除了老师刚刚讲的，透过饮食的方式，还有透过立蛋的方式，还有什么其他的方式可以帮自己招好运呢？就是拜拜喽。好，如果说你呢是想要帮自己招好运，接下来请记得拿出纸跟笔，把老师要讲的小 paper 写下来喽。我们呢，如果不管你是去哪一间主神的庙，一般呢在庙的外面呢。 都会有石狮或者是龙柱，我们可以在拜拜完之后呢，顺便摸一下石狮或是龙柱，因为呢是他们呢在白天的时候会吸热，然后晚上的时候会散热，所以在午后，老师建议我们在中午之后可以去拜拜，然后顺便摸几下，透过呢这个庙宇的这个正物所接的地气跟祥气呢，跟我们的灵气呢达到一个催动的。 起始的一个能量，那要怎么样摸呢？首先，我们来看一下，如果我们要摸的是龙，那我们就看看咯，很多呢，它的这个龙的爪子手上是有带印跟笔的，那我们就可以说摸龙印，龙诶逢官运，这样子我们就可以求得怎么样自己在。 工作上面呢，可以步步高升。再来，我们可以摸龙笔，凡事怎么样？考试好起笔，因为在考试的时候，最怕是我们不知道要怎么样呢？呃，写或者是下笔。所以是说，今天如果我们呢，可以摸这个龙印跟摸这个龙笔呢，对本身呢要考，尤其是公务员的朋友呢。 会是非常非常大力的哦。再来，我们也可以摸狮身，哎，这个狮子的部分呢，可以从头摸到尾。怎么说呢？好，如果你是要创业或是转行的朋友，换跑道的朋友，我们可以摸狮头，凡事起好头。如果你是一般，好，就是想要祈求万事顺遂的话，我们就可以摸狮身，万事都通亨。 如果你是负责财务的，或者是稽核的，或者是你是负责追呆账的啊，那我们就是希望怎么样摸尸尾，怎么样事事好收尾。如果说你是老师，或者是你是呃狮子辈的朋友们，我们就可以摸狮子嘴巴里面的那颗珠子，摸狮珠，句句妙如珠。 想要求子的朋友，也可以摸母狮脚下的小狮子，说摸狮仔，求得生个仔。那记得喽，要怎么样分辨公狮跟母狮呢？哦，过去基于男尊女卑的一个传统观念呢，所以呢，一般呢，我们是左边为尊，因此左边通常都是公狮，右边是母狮。 嘴巴的形状也可以分辨出来，好是公狮或是母狮，因为张嘴含球的一般都是公的，母狮的嘴巴一般都是紧闭的。好，以上就是针对春分如何透过拜拜、饮食品茶、立蛋以及春分水来为自己跟家人开运。记得哦，从今天开始，三月二十一号的。 凌晨五点五十九分，一直到我们的清明节，也就是四月四号之前，大家都可以运用老师刚刚所说的方式为自己开运。好，另外在我们结束之前，老师也特别再跟大家说一下：如果啊，你去参拜的庙宇看到有这样子的竹子的窗。 我们也可以摸一下这个竹子的竹条哦，因为呢，它也会代表的是节节高升的意思。OK，感谢大家收看我们本次的开运特辑《春分知多少》开运，一定要哦，为自己好好的准备开运。喜欢老师频道的朋友，请大家在下方帮老师按一个订阅。如果你喜欢这个影集，也记得帮老师按个 Like。 或者是说在下方留言告诉老师，如果你有什么其他的问题，也可以方便在下面做提问哦。在这边感谢大家的收看，谢谢大家，我们下次再见，拜拜。